Dit is mijn eh, grote angst. Toen ik een jaar of eh, drie, vier, vijf, zes, zeven, denk tot mijn twaalfde, met een grote boog omheen. Dat is toch het. Uh, is dat nou het meervoud van hek? Heks. Heks. Of niet? Heel leuk was die bier. Als je nog moet plassen, dat is daar. Echt hè? Hij was makkelijk hè? Ja. Heel makkelijk, zelfs ik wist hem dit keer. Kom. Kom maar aan. Kom maar aan. Kom maar. Als lijkt net een scène zit is. Echt hè? Dat willen we niet. Heel spontaan dit. Dat willen we niet. Vlogception, vlogception. dit is door een roosje toch? Lekker ja. <laughs> Dat is perfect. Dan ben je snel. Zo. Zit jij weer vast spelen? Jongen, jongen, jongen. Ja, dus Suus weet waar de bar is hier zo. <laughs> Rinia Lecta, ja? <laughs> Voor mij eh, mag jij niet meer hoor, schat. Ja. <laughs> ja, ik neem je ook in de maling. Wie wat? Ja, als je wel met heel met de hand omhoog. Ja. En hoe, ik weet niet serieus, maar dat is misschien mijn zieke geest. Ik zie daar een kandelaar. Wat heb ze met die kaarsen gedaan? Ik weet ik niet. Je wil het niet weten. Ik wil het echt niet weten eigenlijk. Als je, als je toch een kaars, zou maar zeggen, die smelt toch alleen als je hem aansteekt? Of op een andere manier warm maakt? Toch? Ja. Van een diesel. Nou, dat was dus een sprookje. Dat is het eh, bos. het toch? zoek mijn lens. Het kabouterdorp. Wat leuk. Ik moet wel zeggen, die animatronics worden wel steeds beter. Ze zijn net echt niet van echt te onderscheiden. Van me af of Dingen weer open is. Dingen? Hoe heet ze? Door rood Roodkapje? Ja, die moesten ze opknappen en toen bleek dat het een beetje gerot Hij was echt wel verrot. Er is wel een leek over toe hoor. Ik vond helemaal niet tegen iemand over. Huh? Wat zei je? Ja, dat... Uh... En de andere ook. ik heb een papiertje. En dat geef ik aan hollebolle. En hollebolle doet het niet. Hollebolle doet het niet. Jammer joh dit. Eh, vroeg gewoon, mag ik chocomel? Oh. Maar dat was, dat was wel hier. Maar had iedereen zo'n die chocomel besteld? Ja. ja. Ja, maar het was Christy. Je nagaan hè, 11 jaar getrouwd. Ja, maar hij deed het niet. Hij deed het niet. Ik gaf hem een papiertje. Hij zei niet eens dankjewel. Ik heb mijn klauw erin gedouwd, echt. Hoorde je hem niet? Dus kennelijk stikken in een papiertje schrikken mensen van. Staat genoteerd. Nou, en hier was uh, vroeger een, uh, een popcorn opslagding, toch, schat? Ja. Ja. Popcorn opslagding, oké. Okay. Thank you. Vamos ver? heb je tegenwoordig salfies voor, hè, gewoon. Heet dat daarom nou een paddenstoel? Dat is uitschelden voor padden. Ja? Kijk, ik pak ze er even mee, hè, dit. Ja, dus echt uh, actieshot, selfie, selfie, selfie. Fotobom. Dat is toch leuk dat ze allemaal zeggen spulletjes dusdanig veel aan het bijbouwen zijn dat je gewoon merkt dat er hier, hier gewoon iets mist. Ja. Dat is Oh, censuur, censuur. Dit is mijn eh, grote angst. Toen ik een jaar of eh, drie, vier, vijf, zes, zeven, denk tot mijn twaalfde, met een grote boog omheen. Wat was ik hier bang van? Nog steeds eigenlijk, maar... Ik heb er mee gezet. Dat was drie jaar geleden. Ja. Vier jaar therapie. Kilo's medicijnen. Vreedbuien. Vreedbuien. Onvoldrift. ja, dat heb ik nog steeds, maar het stond los van die draak. Pearl, Pearl. Dat zien, hè? Wie er aan je huisje knabbelt. Volgens mij houdt dat nog best wel, op. Toch hield de moeder meer van hier En daarom moest Rita altijd... Oh, oh, Rita. Rita, joh, echt. Oh. Rita, Rita die moet eh, werken voor de poen. Ik zou hem niet alleen uitschudden, ik zou hem ook eens wassen, eh, mijn schat. Makkelijk schat. Geen, uh... Geen drank meer voor oma. Tegenwoordig hebben we pardoes. En daarvoor hadden we Joki. Maar voor Pardoes en Joki was ik er Kabouter Efteling. Die doet alleen nog maar nu vertellen waar je moet schijten. Dat is het eigenlijk het enige. Voor de rest doet hij niks, maar dat was de allereerste... Ik kijk heel goed zo. Dat was alle, alle, alle, alle, allereerste mascotte. Snap ik dat je die eh, bij een toilet zegt als je alleen maar over kleine boodschappen begint. Toch? Nou zeg op de tuinlijn. Nou, ik ben benieuwd. Daar gaan we. Nou, spannend. Welke, links, rechts? Links. Naar eh, links? Oh. ingang zeg maar. Maar we zijn om de tuin, niet langs de tuin. Oh. Lekker droog pakketje erbij. Altijd gezellig. Ja. Het klinkt echt als echt gewoon een, eh, een liedje van, een eh, weet je, zangeres zonder naam, wat oh, erop staat. Lieve moeder. Aspoester. Dan gaat over een meisje, die moet schoonmaken. En op een gegeven moment mag ze, mag ze eh, naar een bal. En dan gaat ze dan eh, eerder weg en dan komt de prins en die gooit zo'n glas in de muil. Zoiets. Ik snapte hem niet. Ik neem, wat slaat dat nou weer op? Links. Nee, ik mot, ik moet filmen. Jij hoeft niet, maar ik mot. Wat? Wat niet? Ja. Zo ver wat kan moet doen. In India, daar praten ze allemaal Brabants. Ja. <laughs> Tributalen. Precies. Ja. En alleen in maanlichte nachten komt de heks terug. En dan gebeurt het. laten waar dat voor gold. Zoveel ijdelheid was echt ongevoelig. Maar hij heeft niets aan. Hij heeft helemaal niets aan. riep doet zijn kleine gaten. Het was even stil. Maar toen lachte iedereen de keihard. Nou, Arjan, weet je hem nog? <laughs> Die was fout. Weet je hem nog? zo vaak zeggen. Komt je vaak hier? Dat bedoel ik. Tien jaar, kindervreugde, tien jaar kindervreugde. Nou, tien jaar kindervreugde. Daarvoor was geen kind vrolijk. Nou, dat was het, eh. het Sprookjesbos in Vogelvlucht. Suus wel even de jeugdsentiment. Suus wel even de jeugdsentiment. In den oude Marskramer. Dat was er meer voor deze. Sprookjesbos. Afsluiten. In een winkeltje. Met een heel groot sprookjesbos. Dat je inderdaad weer nieuwe, nieuwe mokken. Een ook. 1,75 per Dus. Dat was het weer. Tot de volgende. Doei. Nou, het is inmiddels avond. Van het uh, eh, Negenplein uh, Verstijn. En we zijn aan het kamer geslagen. Dat is een klein beetje ook. Een heel klein beetje. Getrokken varken. Getrokken varken. Oh.